Dames, jullie eh, kwamen even langs om te kijken en nu zitten jullie in een bak. Kunnen jullie een oproepje doen voor de buurt? Van wat is de bedoeling en wat wil je graag dat mensen gaan doen? Dat mensen hiervoor gaan zorgen en dat ze ook rekening hiermee houden. Dat dit hoort ook bij deze wijk. Ja. En hoe kunnen ze ervoor zorgen dan? Nou, in eh, dat doosje. In, daar staat een gieter. En dan moet je naar de sloot. Blijft die emmer daar ook in? Gaat die emmer nee, die gaat weer terug in het kastje. Ja, dan die emmer dus ook. Dan kan je de emmer zo, kan je de water uitpakken, doe het in de gieter. En dan elke dag moeten ze water hebben. En dan ga je gewoon even zo ze water geven.